sorry about that. بفراشة هي بعد عمري يا خالتي شايلة هم الدنيا كلها This couldn't الحركات كلها تعرفي وحياتك اوقات كتير